ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਟਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖ पंथ की पंथ की खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह